Hola, soy Arancha, tengo 46 años, llegué a Donostia en el 99 de Pamplona y me diagnosticaron asma alérgico, entonces empecé a correr. En principio iba sola porque eh, me sofocaba mucho y me daba vergüenza que me vieran las demás. Después eh, me lesioné y encontré eh, la natación mi medio. Eh, encontré un grupo con el cual empecé a nadar y con él y con Paul, con mi entrenador, descubrí las, la natación en aguas abiertas. Entonces, si no voy a nadar, no puedo descargar toda la tensión acumulada del día. Y para mí es eh, mi es particular. Aparte he hecho muchas amigas que eh, debido a tu círculo social no conocerías en otros, en otros momentos. Y bueno, cada vez que salimos a nadar eh, es una maravilla. Nos planteamos nuevos retos y, bueno, eh, descarga la mente y el cuerpo. Os animo a todas a que vayáis a hacer deporte. Nik uste dut gaurkoa egun zoragarria izango emakumeok mugimenduan.